waxbadan lala guguule ergaaxsanaye waxbadan lalagu guulaaye asagoo gogiisii qaboon midinka geeyo nin goortii horeetaba markii gacanta loo qaaday axmed gurayo ciltira jabshiyo geeshkii qoriloyo kumayaana guutiyow addoonkaasas badanayno ogeeye dabkeennuna xarbaha geesugala jeedo inaynu gambey waa hubaal shaydaane inkastaba gaboodnay kubrigow ha u gargaarayne garacyada kubaankiyo almanhaw garbeeyene gurmawskuleeye yahay dajeel ha u guleeyene bari iyo galbe haw kulmeen waxu galinkode gashanbuurta woorsiyo nataba gacan hasiyene haw guleen nasaaraba weexee golanka jooga jidkidoohana ceelayaga gaala quruneeyo gallayliyo waxayba mamhayaan galin hasiyeene kulan bay ka tahay inay ceshaan goolka noo dhalaane yurub gumaysigeedii wax dunida gud joogay geliyadiiwaystan dilaash kagama guurene kidigaan markii lagu jaray golosha laabteene ingiriis uways ku gabay gaadaya xooge gasaa'irna waa kii ku go'ay gaalkii faransiise gardaradii maraykaneed gobolka degna duwaarka qabiyo inkana jeclay gagaxabashiye haray waa gelin dhalaalede kuwaa badaha noo gud buu galay wadkoodii dhooskan gamasanayeen ogeyn gooska waxa jooga ee adduun gabaabsiyey hadduun goolbarqaad toosay egilaamkii rootiga ahaa gooban kari waaye wax badanna lagu gulguule eugaaxsanaye wax badan